жердің үстінде қалыш керек мынау жер мынау е бұл дарақты сүйіш керек та дарақты сүйбесең шықпайды мына мер еккен дарақ деп есептеледі ошол шақырғанына рахмат реакциясы аябай таң қала тұрған <laughs> тез реакция болды ассалаумағалейкум жаңылық туғандар кеше мен жана бақ отырғызу боюнча дарак отырғызу боюнча блог чыкты да ютубта анан эмнеге шаарыбыз жашылданбайт анан эмнеге жылда жүздөгөн дарактар куурап калат и бүгүн эртең менен мага бишкек шаарынын мэриясынан эсен деген жигит чалып тур ал бишкек э, жашылдандыруу бирикмесинин орун басары экен жетекчисинин жамал ырсалиевдин атынан чыгып чакырат анан мен айтам эй мен багбан эмесмин бағмандардан сұрағымдарсын жоқ келіп көрсетіп беріңіз дейді агрошоуға келдік мынадай шаарда отырғызып жатқан екен ну шақырғанына рахмат реакциясы аябай таң қалатыған <laughs> тұрған реакция болды егер мэрлер жетекшілеріміз ушинтип катардагы адамдардын кеңешин угуп турса менимче жамандық болбойт колуман келишинче кеңес айтканга әрекет кылам бірақ профессионал бағбандар болса келіп оңдоп коюшуңуздар керек болады салам алейкум эсеке кандай жакшысыңбы ба алхамдулилля тарта берейінші мен жооп кылып коебуз дейм силер шықырды деп аябай таң калдым да Не, берсең мынау көчетке беріп мен білгенде мындай да есен мынау жер жердің үстінде қалыш керек мынау жер мынау и ооба мынаның үстінде қалыш керек мынандай болыпчы мына ушундай деңгээлде ошон үшін муну төрт жағына, төрт жағына қазық қағаттағы дагы қойған койгон ошон үчүн тамыры анча эмес да көрдүңбү кетип калат ойноп жыгылып түшөт шамалга жыгылат ошон үчүн мынер жердің үстінде қалады дағы ана мынаны кененірек алыш керек та мынер үйіледі мынандай мынау радиустан анан су берилет ошондо жана сиз айтып аткан ичине ооба ооба эмерек болот да эми мыногуну карап тур мынерди дөң кылып койчу мына жерди дөң кылып кой вот эми тебелеп кой мынтип ошондо суу жана өпкөгө кетпеш керек да анау бақты қарағандар ұшын ұшынын ұмытпашы керек мына жағынан алғанда тиги сөңгөккө жакындатып коюп эле суу мына жака кете турган болуш керек суу эгер мына жака кетсечи тамыр чоңоет сууну издейт да тамыр чоңоет коюш керек эле ооба ооба мына мереккен дарак деп эсептелет ушул <laughs> мен аябай таң калдым эсене <laughs> жаңа келдік те молодец е бұл дарақты сүйіш керек та дарақты сүйбесең шықпайды біздікілер деп үйшіп алғандай іш қылған үшін қурайды екен да молодец мынау көмірден мұрда бір шақадан су құйып берсеңер соным болмақ жанагы эмени стой е молодец үйренебиз ұшындай мен стамбулда зерикпестен машинеден түшүп алып барып көрөм да карап қарап көрөм тиги казыктарынан бери бері э, бұлар түрктөр эмне башқача адамбы дейм да жоқ бізде эле балдар болгону ушу начальниктер иштетет экен да жердечи мондай кыл мындай кыл деп а өзүнө тим койсоң эме кылат да мейли эсеке мен кеттим анда сага рахмат эй жамал сага чоң рахмат аллах ыраазы болсун бирок кутулдум дебе э, эмки блокто мен бир жыл какшап эки жыл какшап алдыра албаган мусорлар турат ошол жөнүндө айтып берем э, рахмат сизге. ийгилик мен жигиттер, чоң рахмат